のうまさ 人数数数えようと思ったけど時間ないから先頭の人前に来てください何人いるかな先頭になった人前に来てくださいもう早い者勝ちねえっ、ー、とこれがえっ、ー、と